досить конкретно, враховуючи абстрактність існування вогняних асоціацій, описали зв'язки між рівнями егоїчного буття енергії та фізичними територіями. Ці території є саме та реальність, на якій проявляється активність фізичних форм, в яких існує земна людина. Слід також помітити, що наш підхід до аналізу ситуації, проявленої сьогодні у світі, докорінно відрізняється від традиційного підходу, яким користується уся легітимна влада світу, підходу, що впроваджується у свідомість звичайної людини через набір засобів масової інформації, що належать саме їй класичної форми ілюзія, що впроваджується у свідомість народу про те, що е, засоби масової інформації мають бути вільними від впливу на них влади, сьогодні сприймається народом як одна із самих брехливих. І ця кривда базується не на злому намірі, який криється у куточках свідомості усякого представника правлячої народом еліти, а на властивості обмеження свідомості того, хто був допущений до управління системною владою. Ми не розглядаємо народ як щось аморфне і насиле кероване фізичне утворення людських мас. Так він розглядається правлячою елітою у нашому розумінні народ це впроваджений у фізичну реальність інтегрований апарат оснащення єдиної людської душі, оболонка якої в основному забарвлена так званими прийшлими егоїчними енергіями, які влаштувалися на нашій планеті з часів Атлантиди. Як тіло власне усієї фізичної людини складається з рук, ніг, голови, тулуба, і так далі, але при цьому будучи єдиним для цієї самої людини тілом, так власне і планетарна людська душа, фігуруючи на своїй якісній природі, відбивається на фізичному рівні планети у вигляді величезної кількості народів, національностей, етнічних груп і так далі. Конкретний розум, який Користується вже еволюціонуючі арії, бачить в чоловіцтві саме цю безліч проявів атлантичного людства, в той час як детермінований розум Атланта, що живе емоційно в самому чоловіцтві, бачить величезну кількість людь, кожен е, з яких живе своїм відособленим і найчастіше замкнутим життям. Тобто арійська еліта і Атлантичний народ абсолютно по-різному е, сприймають самі себе, і це сприйняття має до істинного прояву усього планетарного людства мало яке відношення. І таке істинне сприйняття людей може виникнути тільки у того індивіда, хто вже досяг рівня існування абстрактного розуму і усвідомлює, що фізичне існування людей це лише диференційована на безліч об'єктів ілюзія існування єдиного четвертого царства природи або чоловіцтва. На жаль, сучасна освіта, на якій створена уся система керування людьми, базує себе на детермінованому розумі, який був впроваджений в життєвий простір існування людей з надраси євреїв. А саме ця раса була породжена егоїчним створенням, яке дісталося людству від місячного ланцюга еволюції, і тому і називається міхічним его. Це місячне его в ході еволюційних перетворень, що відбувалися на землі в лемурійську епоху, перетворилося на людське, коли воно синтезувалося з его, що прибуло з Венери. Саме це его є лише зовнішньою оболонкою, своєрідним одягом того, кого Біблія знає як старий днями, а священники Кібету іменують як санат комар власне, первинний породжувач не лише нинішнього земного людства, але й усього цьогоденного планетарного життя, яке якраз і стало ланкою з'єднання місячній та сонячній ланцюгів еволюції. Біблейський міф про Авеля і Каїна – переданий Мойсеєм, якраз і розповідає про те, як колись єдиний Адам у момент біфоркаційного стрибка, позначеного кризою чергової фази розвитку лемурійської епохи, був роздвоєний на Авелі і Каїна. І після такого роздвоєння деяка частина свідомості колись єдиного людства відмовилась від контакта з другою своєю частиною що й було проявлено в містеріях Мойсея, записаних левітами у вигляді вбивства Каїном Авеля. Звичайно, біблейські міфи занадто терміновані і не можуть правильно сприйматися як конкретним, так і абстрактним розумом але у міру еволюції розуму, а також і людини, що їм володіє, стає ясно, що міф про Каїна і Авеля це інтерпретація взаємодії між собою двох нових якості людських форматів. Один торкається зв'язку людини з рослинним царством, іменовним як Авель, а другий має відношення до зв'язку людини з царством тварин, відомий як Каїн. Зрозуміло, що в асоціативній реальності, в якій немає ні смерті, ні тим більш акту вбивства, зовсім інакше бачиться міф про Авеля і Каїна. Саме Каїн став потім родоначальником усього планетарного єврейства, тоді як Авель є не більш ніж символ атлантичного людства, яке ніколи не помирало, але дуже добре пам'ятало про те, що колись Каїн був частиною цього самого колись цілісного, земного чоловіцтва. Цей же Каїн відмовився від правил існування людей, що осягали природу рослинного царства і став йти шляхом освоєння вимог життя тварин. Ось чому Ной узяв на борт свого ковчега не насіння квітів та злаків, символіку життя Авеля, а кожній тварюці по парі символи життя Каїна. Зараз в особливій завершальній фазі окремого періоду п'ятої вже арійської епохи знову виникають образи Каїна у вигляді світового єврейства і Авеля у формі існування атлантичного людства. Але до них доєднується новий брат інопланетний, який ніяк не може зрозуміти абстрактне значення драми життя усіх людей на цій планеті. Під ним ми зараз маємо на увазі тих, хто відноситься до еліти арійського людства. Ось в кульмінаційній частині цієї самої драми ці самі еліті і довелося виявитись для того, щоб прийняти сторону або Авеля, або Каїна. Третього їй не дано. Для того, щоб далі продовжити викладати матеріал, що стосується зв'язку між детермінованими територіями і асоціативними формами буття енергії, нам слід конкретизувати деякі з ідей існуючих сьогодні асоціативних фактів. Спершу слід зрозуміти, що з проходженням біфоркаційного стрибка життя для кожного представника людства існуючого в обмеженнях нинішньої урівноваженої системи не закінчиться. Воно триватиме в одному із двох варіантів, про якість стану яких немає сенсу викладати для змішаної аудиторії. Тобто ми розповідаємо Е, про те, що ніякого кінця світу або глобальної катастрофи не передбачається. Іде лише розмова про виникнення двох різних видів життєвих форм один вид життя існуватиме в тій же реальності зовнішньої планети, але за умовою, що якість цього життя буде забарвлена в своїй основі другим променем, променем любві і мудрості. А от е, другий життєвий вид перемістить своє свідоме існування у внутрішню реальність Землі, що декларується теорією порожнистої планети де домінувати будуть енергії третього проміню, проміню активного пізнання. Зараз в нашій реальності енергії третього і другого променів знаходяться у тимчасовому рівноважному стані, але це зовсім ще нещодавно в тому ж світі, в якому живе нинішнє людство, в основній своїй якості переважала наявність третього промені. І ми вже про це робили зауваження, але абсолютно в інших інтерпретаціях, ніж ця. Таким чином, нам повинно стати зрозуміло, що біфоркаційні зміни очікувані нами зараз повинні проявити себе спочатку на окремих територіях, позначених особливою якістю життя, а потім проявитися і на усій планеті. Ми вже відмітили дві території, на яких явно позначились ознаки світової кризи. Це територія Сіті, особлива частина Лондона, і територія Білого Дому, особлива частина Вашингтону округу Колумбія. Ми ведемо нашу розповідь не для звичайних людей, нащадків біблейського Авеля, яким може бути зрозуміла лише мала дещиця переданої нами інформації. Ми видаємо ці знання тим же еволюціонуючим своїм розумом представникам арійського людства, які в наступній частині розвитку цій п'ятій порахунку епохи займуться положенням еліт. І це буде зовсім не та по своєму якісному складу еліта, е, яка нині сьогодні керує людством. Ми вже багато разів стверджували про те, що не всі, що мають сьогодні владу представники так званої сучасної еліти, такими є насправді. Це так, оскільки не усі з них перейдуть своєю свідомістю в нову реальність а ті, які перейдуть, вже можуть зайняти місце не в області існування нинішньої еліти, а в області існування так званих робоїдів, людей, які функціонують тільки в обмеженні проваджених в них програм, і що не знають та не розуміють тих реалій, в яких ці самі програми реалізуються. Наприклад. Е, свідоме існування будь-якого відрізку комп'ютерної програми, написаної на мові вищого рівня або об'єктно орієнтированої мові програмування. Навряд чи припускає існування якості процесора, на якому будуть виконатися е, коди відрізку цієї вже відтрансльованої програми. Те ж саме можна сказати і про існування справжніх та майбутніх робоїдів на яких і існує фундамент нинішньої еліти. Їм абсолютно нічого не відомо про те, як насправді повинні виконатися закони, директиви, команди, правила і так далі в реальності людей, для яких усі ці закони і створені. Ось чому сьогодні не може бути здійснений жоден закон, директива, команда та інше, що поступає з рівня нинішньої еліти, оскільки вони були розроблені розумом робоїда, що абсолютно не вникає в те, які трансформації реальності відбуваються у світі. Усі ці закони, директиви, угоди і так далі створені, здавалося остаточно нещодавно втратили свою актуальність, також як втрачають свою актуальність комп'ютерні застосування, створені для звичайних мобільних телефонів, що не мають операційних систем в період впровадження нових видів гаджетів смартфонів, наділених операційною системою Android. Ми присвятимо наступну частину інформації, що викладається нами темі території кризи, яка раніше була сфокусована на Москві, точці на карті світу, з якої виходили гасла, що управляють станом кордону, який розділяє східну культуру та західну цивілізацію. І якщо нам відомо про те, що західна цивілізація є якістю, якій навчається, і тимчасово існують форми, створені часом арійського людства то східна культура об'єднує в собі форми людей, які насичені досвідом життя суто атлантичного людства, веденого знаннями арійського походження тільки впроваженим на цю планету багато-багато тисяч років тому. Кожному учневі повинно стати зрозуміло про те, що для нинішньої форми арійського людства що відрізняється від форми людства Атлантичного, так само як смартфон відрізняється від телефону, має бути створена своя особлива система знань. І ця система давно існує, тільки вона не могла бути повністю впровадження у свідомість людей, оскільки цьому впровадженню заважало існування роздробленої часом раси євреїв. Зараз ми підходимо до висновку, який стосується того, що стан кордону існуючого між арійською свідомістю і свідомістю атлантичного людства контролювався з над єврейської раси. Таке управління легко було здійснювати, якщо зуміти перевести фокус свідомості кращих представників арійської та атлантичної раси людей, що управляють конкретною расовою свідомістю в те розуміння світу, при якому вважалося, що фізична реальність, ну тобто реальність чисто детермінованого світу, є для цієї планети одна єдина зараз мало у кого з тих, хто належить до групи ментально орієнтованих аріїв або емоційно відчуваючих атлантів, виникає думка про те, що дійсність фізичної освіти є лише однією з трьох абсолютно ідентичних за формою і якостю наповнення дійсності, е, в якій існує тіло прояву усього людського царства природи. А якщо виразити цю думку, але іншими словами, то ні у кого із звичайних ерудованих людей не виникає ілюзії в тому, що його життя може бути переорієнтовано на чисте емоційне або чисте ментальне існування з ігноруванням правил фізичного існування цього щільного тіла. Раніше до часу біфуркації рівновага земного життя людства досягалась за рахунок того, що із земної реальності практично завжди і повністю вилучалися життєві форми астрального і ментального тіл людей. Вузли, що їх створюють, розв'язувалися через 9 і 40 днів після фізичного кінця людини. і частини колись цілісного, астрального і ментальних тіл людей, що втратили е, свою основу енергетичної безпреривності, занурювались у світ Камалокі та існували в нім, поки не приєднувалися до тіл живих людей. Ми лише у загальних рисах намалювали картину життєвого буття людства період домінування фізичної реальності, що відтісняє на другий план дві інші реальності астральну та ментальну. Тепер буде ясно, як був створений механізм управління усім нинішнім людством, спроваджений з реалій існування свідомості Каїна, пращура усього нинішнього єврейства, того, що знищило в собі спочатку емоційну свідомість Авеля, а тепер знищив ментальну свідомість вже третього сина Адама Арія. І це не останній син первородної людини, як не останнім його сином був Авель. У наступних фазах цієї п'ятої прапхунку епохи і в наступних епохах усієї людської еволюції проявляються ще два інших сини Адама, е, сенс свідомості яких ще не зовсім ясен людям. Це так само, як неясне їм існування свідомості людини в реальності нірвани або у світі енергії, вібруючих на якості стану рівня будхи якого досяг Будда Гаутама. І це доки так само не ясно, як можливість існувати в енергетичному стані рівня агни, реальності агні, якої зміг досягти учень Ісус, що фізично проявив е, себе у світі людей тисячі років назад, але астрально існував у цьому світі дві тисячі років тому ми ще піднімемо тему фізичного і астрального існування вчителя Ісуса в реальності нашої планети в різні історичні проміжки проживання нинішнього людства. Сьогодні це ж бачення в служінні вчителя із Галилеї буде сприйняте традиційним християнством у багнети як їм ще сприймається саме існування таємної доктрини, що перетворяється єврейським співтоваришням у брехню для усіх істинно віруючих у цю саму кривду. Сама вона трактується, виходячи з детермінового розуміння текстів не лише Старого Завіту, але й Євангелій, переданих Атлантичному людству через вуста окремих чисто арійських проповідників. Нам відомо, що саме ці проповідники базують своє земне світобачення, виходячи з нав'язаним їм поглядів на цю фізичну реальність єврейської меншості. Нагадаємо, що саме ця меншість створюється з рівня атмічного під підплану ментального плану, в якому переважає влада чисто міфічного его, що контактує з прийшлим і інопланетним его, але на умовах своєї повної і необмеженої домінанти. Его, що прибуло з Венери, здатне створити форму чисто людського его після синтезу того з місячним его, але воно вилучається з абстрактного розуму Арія і Атланта, як вилучається з релігійних дом правильне розуміння суті і ролі Люцифера. Саме світовим єврейством е, в абстрактному розумінні цього терміну яке сьогодні сфокусувало свою присутність на території Московії, здійснюється штучне розділення атлантичного людства від людства арійського. Таке розділення було необхідно здійснювати в період підтримки рівноваги в складній системі людського соціуму, в якому знаходилась реальність планети до початку процесів біфуркації. Сьогодні в період проходження множинної кризи, економічної, соціальної, а тепер вже і просто побутової, немає необхідності утримати цілість межі, що розділяє світ заходу і світ сходу. Ця межа сьогодні руйнується. І якщо раніше 5 тисяч років назад вона проходила по руслу річки Волга, колись ра, то тепер вона перемістилася на захід і проходить по річчі Дона, проявляючи себе на території, керованій з центрів Донецька і Луганська. Слід також згадати і про містику 54-го меридіану, який якраз і є деяка траєкторія місць визрівання духовних основ арійського людства. Саме на цих місцях раз в тисячу років створюється нове світосприйняття людей, що дозволяє їм виживати кожну наступну тисячу років. Нове світосприйняття народжує нову економіку, соціум, побут і релігію. Зараз ми якраз і знаходимося в тому проміжку часу, коли на території Києва або Одеси, розташованих на 54-му меридіані, повинне сформуватися нове сприйняття світу, яке і буде згодом передано усьому людству. В принципі, 54-й меридіан це не просто умовна межа, що розділяє західну цивілізацію і східну культуру, а це місце формування нових видів ілюзій, що повинні підкорити свідомість людства. Фізична межа розподілу світу на культуру і цивілізацію, що проходила спочатку по річці Ра або Волзі, перемістилась е, тепер на захід в русло дони і продовжує далі рухатися на захід для того, щоб поєднатися з 54-м меридіаном. Нам слід знову зануритися в містку геополітичного існування раси євреїв і побачити в ній ще декілька конкретизацій, які виявляються саме в цей час. Ми давали зрозуміти, що Моїсей відомий вчителем Сераписом здійснив розселення 12 корінь Ізраїлю на територіях, які розпочиналися із земель, що знаходяться на півночі Александрії, і закінчуються територіями, що існують на півдні Карелії. У самій Карелії, а це місце розташування глобальної аномальної зони, розселилося 13 коліна народу Ізраїлю, створене власним Ісеєм саме з цієї території і вийшов рід Рюріків, рід соколів ясних або рід, створений єгипетським божеством гором. І цей рід є серцевиною 13-го коліна Ізраїлева, з якого, ну, згідно пророцтва протоколів сіонських мудреців, повинен з'явитися так званий цар іудейський, а насправді цар усього Ізраїлю, розпростертого від південної частини самої держави Ізраїль і закінчуючи територію Російської Карелії. Якщо проаналізувати історичні хроніки територіального правління Рюриковичів, прямих нащадків Моїсея, Жерча, що отримав посвячення в храмі Бога Гора, Бога соколиною головою, то це правління почалося в місті розташування нинішнього Києва, поширилося по усій частині Східної Європи і навіть перемістилося у Центральну Європу, але закінчилося воно в Москві якщо до середини 17 століття усією територією Росії управляла династія 13-го коліна Ізраїлова, то після відходу її від влади західною частиною межі, що розподіляє культурний схід від цивілізованого заходу, е, став управляти рід інопланетян, який іменувався родом Романов зрозуміла, що найменування роду Романових було пов'язане з ім'ям романських племен, а ці племена були натхнені знанням древніх етрусків, нової хвилі аріїв, що вийшли з приуральських місць. Саме у цих місцях вони вперше проявили самих себе у людському вигляді. Це не нова інформація. Новою інформацією буде те, що 12 колін Ізраїлева розселились не лише уздовж Волги, деякі з них мігрували на схід, а деякі і на захід. Ми намагалися раніше дати йому іменування тим або іншим колінам Ізраїлева, які згодом свого правління на тій або іншій території створили народності і нації. Ми не згадували про два коліна, які створили дві досить великі нації, що мешкають на прикордонній території. Це нація українців і нація татар. Засновниками цих націй були племена древніх євреїв, укрів і тартар невеликої частки народу Ізраїлева, що з'явилося з усіх 13 колін. Атлантичний народ, який створює сьогодні ту або іншу національність, управлявся і формувався за рахунок впливу на нього або місячного его, або его, що прибуло з інших планет. Перший тип его створює основу прояви раси євреїв, штучною, оскільки існуючої поза синтезом її з венеріанським его. Другий тип его створює основу прояви раси аріїв, інопланетян, яким було надано в користування людське тіло. За правильністю цього використання стежила раса євреїв, оскільки саме у неї були усі коди і ключі управління фізичними, емоційними та ментальними реакціями чисто місячного фізичного тіла. Ці ключі і коди впродовж багатьох тисяч років передавалися інопланетянам у вигляді наукових знань, за цілісністю яких стежило світове єврейство, що управляє як Нобелівським комітетом, так і іншими науковими організаціями, що ліцензують потік руху усіх наукових знань сучасності помітимо, що ліцензія на поширення знань окультного толку, які застосовуються нами для аналізу світової ситуації, видається родом Рюриків, нащадками Моїсея, славетного царя не лише іудеїв, а й усього Ізраїлю, що розтягнувся сьогодні на тисячі і тисячі кілометрів уповдовж 54-го меридіану. Те, що раси євреїв є штучною і тому само войовничою людською расою ні у кого не повинно викливати сумнівів. Войовничість євреїв була визначена тим, що цей народ створений під впливом третього проміню, вимушений був існувати в системі, де домінуючим все ж являється другий промінь. Що довгий час був неактивним, оскільки згідно з законів циклів був прихований і не проявляв себе у місячній реальності але це його приховання або латентність абсолютно не визначала те, що місячна реальність є основною для реальності усієї нашої планети. Ось що і примушувало расу євреїв постійно створювати войовничі ситуації, щоб в них можна було чистити як атлантичних прийшли, так власне і арійські інопланетне людство, кероване двома типами інтегрованого Ега. Венеріанське его, яке є основою для створення людського его, було латентним, що і проявилося у відсутності імені першого з трьох архангелів, е, чільність нинішнього християнству. Забуттю імені Люцифера, що є одним із найменувань планети Венера, ну а також його участі по запевненню масонів Заходу в акті придбання людських душ у тих, хто сьогодні іменує себе елітою. Зараз а, свідоцтвом цьому є наша інформація. Венеріанське его починає активно себе проявляти, оскільки починає бути активним другій промінь, творець саме цієї форми его що стосується інопланетного его, то воно в основному вібрує на частотах променів атрибутів, а місячне его завжди резонує стану третього променю, променю активного пізнання. В процесі біфуркації, який очікується у зв'язку з активацією першого промені, повинне статися якби роздвоєння енергії одна гілка визначатиме життя тих енергій, які стануть під променями другого променя, а друга гілка визначить життєве існування енергії, які стануть під променями третього променя. У першому випадку е, відбуватиметься трансформація енергії прийшлого інопланетного та місячного его для їх залишення в просторі зовнішньої планети а в другому їх трансмутація і виведення із реальності зовнішньої планети в реальність планети внутрішньої. Ось що є істинним джерелом світової кризи, яка сьогодні підкрила планету. Саме у цій кризі не лише повинна, а вже і проявляється бойовничість раси євреїв, що приховує в ході проведення бойових дій, природо-енергетичної трансмутації інволюціонуючих енергій. Ну, цей процес вже не затухає більше 70 років. Він розпочався з першого підриву ядерних бомб і продовжився роботою сотень атомних електростанцій, побудованих в кожній цивілізованій країні світу, які в усій сукупні трансмутують стільки ж енергії, скільки її зазвичай звільняється при підриванні декільких ядерних зарядів. Нагадуємо також, що усі атомні станції побудовані на місці тектонічних розломів. Е, через які енергіям легше перейти в реалії порожнистої планети, чим просочитися їм через пласти материкових плит. Отже, нам ясна причина нинішньої напруженої ситуації, що виникла на межі Заходу і Сходу. І ця напруженість створюється з територіального центру, що знаходиться у Кремлі. Саме у цьому центрі Е, сьогодні розташовується своєрідний штаб одного із сприхованих раніше колін Ізраїля, що іменується Ордою. Коли ми говорили про войовничість раси євреїв, то ми спочатку розуміли, що учасниками усіх військових дій були, є і будуть представники арійських інопланетян і атлантичних прийшлих фізичні тіла яких з самого початку належать расі євреїв. Тому вони і забиралися цією расою в якості жертви, принесених у поступу проведення військових дій. Зрозуміло, що у такого виду жертв повинні віддаватися недосконалі або неправильно зроблені людські форми, наділені неякісною свідомістю. І якщо ми заводимо розмову про ордів, укрів, тартарів, ну, нібито учасників нинішніх бойових дій, здійснюваних на території кордону Заходу і Сходу, то насправді ми повинні розуміти, що вони в першу чергу є ініціаторами війни, в якій знищуються фізичні тіла, спочатку видані атлантичним і арійським людям, тими, е, хто є джерелом усієї єврейської раси. Е, при цьому жодне з убитих у війні тіл не має бути насичене життям забарвленим енергіями другого променю. Три групи євреїв відомі нам як істинні орди. Укри і тартари, три коліна з усіх тринадцяти колін усього роду Ізраїлева ніколи не воюють самі, а використовують для цих цілей тих хто їм підкоряється на рівні ідей. Самі євреї легко відправляють у вигляді гарматного м'яса тих, е, чиє існування сьогодні на зовнішній планеті в реаліях біфоркації має сенсу оскільки его, що створює конкретику і детермінацію їх розуму, не здатний більше існувати у владі вже енергії, промені, любві і мудрості, що активно насичує нашу планету. Сьогодні трійкова присутність володарів з трьох колін Ізраїлева, орд Тартар і укрів на пограничній території повинна бути урівноважена четвертим коліном, коліном Мойсея, якому відомо і про біфуркацію, і про кризісність цього моменту часу. А це означає, що єдиним правильним рішенням для заспокоєння конфлікту, якому доки ще не зовсім очолювано знищуються тіла людей, які керуються еволюціонуючим его, атлантичним, арійським або міфічним, лемурійським, буде впровадження на престол істинного нащадку Рюрика, а насправді того, хто пов'язаний з его Мойсея, що звільнило єврейський народ від влади над ним єгипетського полону. Зараз необхідно тому хто за родовими ознаками може бути визначений як нащадок Мойсея, почати процес звільнення свого народу від полону інопланетян і прийшли, який цей народ єврейський потрапив на протязі. Тисяч років виконання місії розділення між собою особливих форм вогнянової частини ментального Плани, що іменуються як інопланетне та прийшле его, і людей різних національностей, рас і народів, що мешкають на планеті, що конкретизували себе у формі їх існування. зможемо безпомилково осмислювати процес звільнення людства від інволюційних форм его, якщо нам не зобразити загальну картину міграції усіх 13 колін Ізраїля, що породили феномен єврейської раси. І здійснено більше п'яти з половиною тисяч років назад. Ця часова краплина була зафіксована у біблейських оповіданнях, які продиктував е, Левіта Мойсей. В цей же час почав діяти Цуркін, визначаючи своїм рахунком кинів черговість і поступальність входження в реальність планети арійського космічного розуму. Ми не будемо хронологувати процес розподілу кожного з 12 колін Ізраїлева по межі, що проходить на півдні по території Західної Азії, а на півночі східної частини Європи. Іде по землях, розташованих уздовж річища Ра або Волги. Помітимо, що Моїсей, будучи царем іудейським, був посвячений в окультні знання. І ця його посвяченість була визначена особливою формою будови тіла прояви його душі, що давала йому можливість ширше сприйняти реальність, що оточувала його, ніж її сприймали ті, хто йшов за своїм вождем. Тут ми маємо на увазі наявність у Мойсея розширеного апарату відчуття, який не обмежувався сприйняттям реальності лише на рівні фізичного плану. Ця його здатність правильно сприймати ілюзію Всесвіту, що оточувала його, дозволила тому не лише вивести усіх представників єврейської раси з єгипетського полону, але і розподілити кожне коліна на тій території, де йому призначено було створювати свою особливу народність, що стала результатом синтезу усіх трьох типів ега, що були присутні тоді на планеті. І ці народності сьогодні проявлені у вигляді існування або окремих держав, або автономії, що знаходяться в глобальніших різновидах державного прояву. Всі 12 колін Ізраїля ще були поділені на дві групи сім колін еволюціонуючих, яким належало залишити самих себе і народи е, ними створені на зовнішній планеті, і п'ять колін Ізраїлева інволюційних, е, які займалися збором того чи іншого інопланетного та прийшлого его, якому було заплановано видалення з реалій зовнішньої планети. Ми лише перерахуємо номери колін Ізраїлева, їх умовні наймування, які дійшли до нашого часу, приховавшись в неймення народу, створеного цим коліном. Також ми спробували натяки на те, з якого типу енергіями функціонувало місячне его, створивши те або інше коліно Ізраїлу. Найпівденнішим і першим коліном, залишеним Моїсеєм на межовій території, було коліна Олдрів, що оселилося в ручище річки Нила поблизу міста Олександрії. Це коліна функціонувало в просторі збору енергії, який було визначене вектором еволюційного свого існування. Другим коліном було плем'я Євсеїв, що розташувалося на південному узбережжі тепер вже Мертвого моря. Перше і друге коліна орієнтували свою активність на рівні фізичного плану земної реальності. Помітимо, що усі парні номери з 12 колін Ізраїлова мають відношення до діяльності по виняттю расою євреїв еволюціонуючих енергій, а не парні, ну, за винятком 11-го, створювали етнічні групи, які були зайняті збором енергії еволюційної властивості. Це зауваження е, дасть нам можливість зрозуміти, що розташування древніх єврейських племен здійснювалось Моїсеєм не випадково, а за принципом, який йому був виданий учителем, що його вів. Ім'я цього учителя учитель єгипетський або Срапис Б. Третім коліном було коліна іудеїв, а четвертим коліна самаритян. Обидва коліна фокусували свій прояв на управління енергіями астрального плану. П'ятим коліном було коліна галіліан, а шостим коліном було коліна уртів, тих, що творили етнос курдів. Два ці коліна концентрувалися на управлінні енергіями ментального плану сьомому і восьмому коліном були племена ірнів, що створили вірменський етнос, і племена рузів, що створили етнос грузин. Ці коліна орієнтували свою присутність на рівні будхічних енергій. Дев'ятим і десятим коліном були племена ордів та укрів, що створили дві народності мордву і українців. Одинадцятим коліном було коліна тартар, тих, що згодом створили татар. Дванадцятим коліном було коліна логів, що розташувалися в лісах Вологовської губернії та змогли зберегти таємні знання про час Калі Югі, приховані під образом Діда Мороза. Обидва ці коліна функціонували на рівні присутності універсального знання, що знаходиться на монадичному і адичному планах вже чисто сонячної реальності. Обидва коліна функціонували в енергії двійкового типу еволюційних і інволюційних. Тринадцяте коліна Ізраїлева, створене Мойсеєм, іменувалося як Ари і розташувалися на територіях, де виникли варіаги, карели, а також ті, хто сьогодні живе в Архангельській губернії. Усі 13 колін Ізраїла так між собою сьогодні переплелися, що на силу можна визначити, хто з нинішніх представників східноєвропейської елітарної влади до якого племені відноситься. Але і це зовсім не припущення кожен чистий представник раси євреїв має у своєму ДНК особливий код, який не лише може вказати на приналежність елітарної особи до єврейської раси, але й дати можливість визначити, які коліна Ізраїлева стали джерелом його не лише фізичної, але тепер вже і особливої прояви на цій планеті. слід дещо відволіктися від основної теми викладу і спробувати зрозуміти якісну суть числа десяти, з'ясовану староєврейською кабалою. Число 10 є завершальним номером усіх десяти якостей існування енергії в реаліях місячного типу. Ну, Це тому, що самі ці реалії обмежуються тільки у п'ятому порахунку, якщо розглядати знизу планом існування енергії. Для місячної реальності це верхній план, на якому існує конкретика. І це важливо розуміти п'ятій творчій місячній ієрархії. На усіх інших планах існує тільки абстракція вже звільнених перших чотирьох місячних ієрархій. Втім, ці наші твердження будуть абсолютно нічого не означати для тих, хто ще не здатний сприйняти абстрактне існування життя і усвідомити, як з цієї абстракції відбувається управління конкретикою і детермінацією усього планетарного існування мінералів, рослин, тварин і людей. Ну, Втім, древня кабала донесла до нас ще образ дерева Сиферот – в якому якраз і прихований конкретний сенс числа десяти. Дерево життя або дерево сефирот складається з десяти взаємосв'язаних між собою сефир символів існування Божої свідомості. Але повернемося до дослідження життєвості ієрархічного прояву енергії. Ну, Якщо знати, що п'ята творча ієрархія, ну, будучи по статусу місячної є конкретною, то стає звісно, що всі чотири інші, що залишилися, є за своєю суттю чиста абстракція. Ця абстракція заходить в контакт з конкретикою існування чотирьох сонячних ієрархій шостою, сьомою, восьмою і дев'ятою, що створюють мінеральне, рослинне, тваринне і людське царство природи відповідно. В той же час п'ята конкретна місячна творча ієрархія входить в контакт з абстрактним існуванням десятої сонячної творчої ієрархії, що створює духовне царство природи або царство людських душ. Отже, число 10 в староєврейській кабалі є число, в якому прихований сенс еволюційного завершення процесів. Ну, Якщо згадати про те, що десятим коліном Ізраїлева є проявлене 5 тисяч років тому плем'я укрів, древніх євреїв, виведених Моїсеєм з єгипетського полону, то стане ясно, чому саме в цей період часу Іменованим часом змін саме на території нинішньої України ведеться запекла війна за ідеї, які є більш божевільними, ніж ті, що несуть в собі раціональний сенс. Е, ці ідеї з'являються в конкретних умах володарів територій і видаються для споживання тими хто нічого не розуміє про суть змін, що відбуваються сьогодні на умовній межі, що охороняються євреями. Самі зміни, витікаючи з рівня сонячної абстракції і місячної конкретики, не можуть бути поки що повністю усвідомлені, але вже фрагментарно фіксуються в умах тих, хто відчуває необхідність власного самовизначення і це самовизначення зовсім не торкається ні фізичних територій, і ні тимчасових або постійних державних утворень, що з часом з'явилися на них. Це самовизначення має відношення до того, де знайде свою присутність місячне прийшли та інопланетне его, ті его, що беруть участь в формуванні усієї сукутності апарата оснащення людської душі саме на території, де знайшли собі притулок древні племена укрів, що виникли з євреїв 10-го коліна Ізраїла, ведеться зараз війна, суть якої прихована таємною метою перенаправлення енергії інволюційного толку всередину планету або в реальність субстанціальної матерії. Ця війна, що виникла в результаті еволюційних змін людського суспільства, які фіксуються у якості біфоркаційного стрибка, ніколи не зможе бути закінчена за допомогою політичного інструментарію. Це вже розуміють усі ті представники елітарної влади, нащадки древніх євреїв, чий розум починає вже сприймати абстракцію. Але всі ті, хто ратає за рішення територіального конфлікту, що виник в руслі річки Дона, за допомогою політичних засобів, ще не знають про те, що як вони, такі ті представники народу, хто за ними йде, вимушені будуть здійснити етап вимирання, який визначений фазою енергетичної біфуркації ніякими політичними засобами або інструментами неможливо закінчити конфлікт, який був розв'язаний групою євреїв, і в якому на заклання виведені всі ті, чиї душі наслідують шлях інволюційного свого розвитку п'ять непарних колін Ізраїлова, що відповідають за збір еволюційних енергій, які були скоплені в тілі прояву людської душі, сьогодні імітують конфлікт з п'ятью колінами Ізраїлю, які відповідають за збір енергій, забарвлених життєвим добром. І ці п'ять колін совокупують з двома крайніми тартарів, що творили татар та логів повинні пройти етап синтезу, який буде зроблений при безпосередній присутності того, хто введений також вчителем Серапісом. І їм був колись введений Моїсей, що створив 13 коліно Ізраїла, іменований як Ари. Такий є ієрархічний план, який наслідують усі майбутні учні і прагнучі планети, що залишаються на зовнішній її території і перешкоджають виконанню якого ті, хто введений силою власного вимирання, оскільки джерело їх існування душа одягнена формою его, цілеспрямована, рухається у внутрішню порожнину планети.